Aziz dan Tok Minote ya. Eh, GCA, Farhana dan Rosana. Okey. Selamat so, petang semua. Okey. Semua bertenaga ya. makan kenyang tadi ya. Okey, tengok uh, turun tangga pun um, apa? Tak naik lagi dah sebab semua sudah sehat kan? Pakai seluar, ada awam apa? Okey. Uh, saya Teacher Yu orang panggil ya. Sebab cikgu kan. Saya uh, asal dari Kelantan. Okey. Uh, hari ini tajuk uh, yang diberikan mengap kenapa memilih PE International. Okey. Okey, tapi dah tersalahkan. Dah tengok pun. Dah pasti. Pasti belum? <laughs> belum kan? Okey, sebenarnya saya seorang guru yang telah berkhidmat selama 13 tahun 9 bulan Okey, saya uh, berterima kasih kepada uh, eh, B International terutamanya founder yang telah menubuhkan uh, company yang begitu gah sekali. Okey. okey pekerjaan yang apa mulia bukan mulia saja ah, comfort kan setiap bulan ada gaji setiap tahun ada kenaikan okey tetapi saya masih memilih BE International okey tengok saya sepanjang berkhidmat 13 tahun 9 bulan dua kali saya dapat anugerah perkhidmatan cemerlang dapat lebih tu saja lebih berapa dapat sedikit saja uh, CJSSPN uh, seribu uh, okey saya nak katakan uh, perkhidmatan saya ni di macam mana dipandang uh, macam dengan pemberian uh, perkhidmatan jurulang ni takkan tiap tahun orang nak bagi kita kan mesti ada uh, tapi ramai lagi yang belum pernah dapat anugerah ini. Okey, jadi dengan kita rajin-rajin, apa tadi kata? Kesihatan kita makin merosot. Saya jadi uh, apa sembah kaki selalu kren nyetok. orang pelatih kata apa orang ada orang pelatih kat sini ah ada kan mesti faham apa tu Nyetok kencang kaki kren malam-malam kren malam-malam kren tak boleh tidur tidur tak lena jadi Eh, Seluruh ni lah yang telah mengubah kesehatan saya. Jadi saya memang berterima kasih sangat dengan Bi uh, eh, e International yang memberikan mengembalikan kesehatan saya. Saya juga dapat menolong ramai lagi orang di luar sana. Produk Bi e International memang tidak ada tandingannya. Betul tak? Okey. Okey, bukan saya saja. Jadi saya berkuasa dengan orang di sisi saya terutamanya keluarga, sanak, saudara, ipar, dua apa semua kan hampir tujuh puluh orang ahli keluarga saya memakai seluar orang apa yang ini ok, sampaikan anak saya yang orang semua pakai semua ok, bukan sahaja setakat seluar semua produk BE saya guna pakai macamlah kata orang sudah jatuh cinta ok Okey, jadi satu lagi adik saya yang di uh, Pulau Pinang seorangnya uh, nurse juga yang eh saya cikgu dia nurse tapi setelah berumah tangga kami dah adik beradik yang seorang adik perempuan tu di Kuala Lumpur kami jarang-jarang bertemu kenapa sudah ada keluarga kan sudah berumah tangga ada keluarga, eh, keluarga masing-masing jadi kita orang sibuk dengan family sendiri dengan BE Indonesia ni merapatkan hubungan kami adik-beradik. Ada saja aktiviti boleh tuan BE kan? Pergi melancong sekali dengan adik lagi. Best tak? Okay. Okey, bukan dengan semuanya overseas trip yang diberikan secara percuma oleh di international saya tidak pernah miss lagi pertamanya dapat ke Korea okey dengan uh, bulan 12 saya dapat buat PGS 37000 hampir 38 ribu kita dapat satu tiket okey yang kedua yang dapat pergi ke Hokkaido Melbourne dan bulan depan akan ke Dubai okey yeah. lagi apa lagi yang saya suka tentang DE budayanya okey budaya uh, ada silibus macam saya di sekolah kami ada silibus untuk mengajarkan tapi di DE pun satu sistem pendidikan yang amat teratur siapa kata tak pandai boleh masuk belajar ada orang akan mengajar saya cikgu saya boleh ajar siapa nak okey Modal kita laburkan mahal ke? 60 ringgit. Masa mahal. Dah dapat lagi free mask, balik modal tu. Kan? Kalau nak awal nak buka bisnes ni, cukup 60 ringgit. Nak apa? Pergi makan tak cukup satu family. Betul tak? Ha, tak ada risiko. Lagi, apa lagi? Semuanya memang. Jadi itulah pilihan saya saya memilih BE International. Satu lagi, ramai yang percaya kan? Jutawan, tengok. Company baru 2 tahun sudah melahirkan 22 orang jutawan. CCA, 60 orang. Terkejut saya. DCA ngapa je? 200 lebih. Lost count lah. Ha, nak cari mana lagi company yang macam ni? Betul tak? Okey, saya rasa cukuplah nanti bunyi muzik saya gemetar pula. Kita share lagi kali pula lah. Okey, sian. Terima kasih. Hebat betul. Seorang cikgu. Full time dalam BE. Kalau anda percaya, anda tak mesti boleh juga. Bye.